Asante sana kurudi kurudi tena. I think tutakuwa tunakuita tu every time. <laughs> si ubarikiwa na grace yako. Ah, noma sana. Pastor wa JC sasa. Eh, pas ah, official ah. rubber stamp. Ah, ah. ah. ni present. Ah, noma. Sasa <laughs> ah. tulikuwa tunakula nyama Christmas. But here we are, new year, new year. What is the Lord saying this new year? Eh, mi kwanza nimeshtuka tuko na TikTok handle. Eh. Ah, mimi Eh, ni follow, <laughs> ni follow, niko pale na preach. Narushia watu huko wazi tu ya 30 seconds na warushia watu. Lazima ni confirm. <laughs> Ma moves mbona ukipiga hapa hivi? Eh. <laughs> All right. Eh, mm. Vele vele. Lakini so happy new year to you. Happy new year to you mm -hmm. too. Mm-hmm. Nimefurahi sana kuwa hapa tena. Mm Happy new year to everyone that is watching indeed tumevuka mwaka style ingine deadly. mando nimerealize nilikuwa na last year. Eh, eh, eh ya bari ya last year. Niko <laughs> sana. Niko poa. Eh. How is Heavenly? Na nakumbuka ukitichosha Christmas oh, Day. Oh Jesus, we my can house, never forget. My house is the rare <laughs> eh, eh, heavenly. <laughs> Amazing. Amazing. Amazing. And you know, mm-hmm. tumeanza mwaka it's a new year. Yeah. We're just sharing tips how someone mm. can, you know, prepare for a new year. I was telling guys they need to evaluate, mm. yeah? yeah. Mm. You evaluate your previous year mm. for the goods you clap for yourself, for the bads you don't beat yourself up, you mm. forgive yourself, pick up yourself, mm. learn from the lesson and mm. move on. Kweli. I don't know what other tips that can you can share today with us. Mimi kitu kwanza naweza anza nayo. Mm. Nime notice kumekuwa na ngori ya wasi mm. from kitambo. Mm. Historia ya New Year's resolution. <laughs> eh Prezo na joko na zako. <laughs> eh, as in I've noticed that uh, sometimes hizi resolutions zinaandikwa with us in mind. Mm not with God in mind. Uh, before seme scripture moja deadly, ni naweza anzia hapa hivi. Transitions, gates the transitions zinafaa kuwa understood na mufil anytime unafeel kuna transition ni kama a format reset, ni kama a chance to begin again. Na nilirealize particular uh, resolutions hazija come to pass because imetoka kwetu. First Samuel 2:9 inasema by the hand of a man or by the hand of flesh no man shall prevail. So inamaanisha kama kuna kitu noma tunafaa kudu saizi, tunafaa kumaliza unyama juu tumeandika resolution na appetite zetu, tunachora resolution na kenye tuna desire mm. Lakini ask question ni hivi, ni nini God anadu time kaa sahii? So mimi ukiniambia tip ya kwanza ya hii mwaka ni priesthood mse ataweza kupatna na ajue nini God anataka kudusa kaa saa hizi mm -hmm. hata zile vitu anaandika down zinaanza kuwa na purpose. Unatuchanganya hiyo part ya priest. E, unajua mse akiona anasema <laughs> priest e. Eh. wamezoea priest wa church. Eh, sasa mimi naanzaje kuwa priest? <laughs> sasa ndio nilikuwa nakaa hapo. Kama hapo. Mm. Nime notice uh, eh, priesthood haijai kuwa term ya religion. Mm. E, wasee wanadhani ni e, unaenda kwa ki unajua ki orchestration fulani mm. alafu hapo ndo una understand priesthood hapana priesthood by then ni term inaonyesha tu transaction between realms, na ujue priest anaweza kuwa demonic ama divine. Wachawi wana perform priesthood mm -hmm. e, na wasowa god pia wanapiga priesthood. So priesthood ni ule mse anaweza transact to that realm. In this case priesthood tunaongelea ni nani anaweza enda to God for the purposes you know of taking prayers intercession for the purposes of receiving answers that can bring it uh, that can bring particular things to pass. So kama priest una stand in the gap. For example, wanasema kama hazi ni priest wa home. So mimi nikipray familia yangu nina rise ka priest. Nasema petitions are heavenly ni anataka kiatu ingine noma. So God ni aje nipatie finances. Heavenly asinililie kwa supermarket eh, Bwana Yesu asifiwe. Eh, najua kuna swali ile Kenya nasema mm, so asikulilie <laughs> <laughs> eh, kivitu eh. kama hizo. So hizi mapriest ni kusikue na ugonjwa kwenye kusikue na nini. Mm -hmm. That pia nikaelewa. Pia ukitaka kuelewa Kenya God anadu, lazima pia ukuwe msee mwenye anaweza enda kwa priesthood. Inaitend nini? Kupray, mm -hmm. kuworship, kusoma word, kustand in the gap, kujua the mind of God at that hour. Mm -hmm. So kama kuna kitu itahelp msee 2023 especially zile ma declaration nimesikia hii mwaka. <laughs> Noma hii mwaka is either wewe ni mse wa kuomba mm -hmm. awe si mse wa kuomba mm -hmm. eh, shida tu ni results ziko kwa wase wa kuomba <laughs> so unasema tuchukue hiyo karatasi yetu ya New Year's mm. resolution next nilikuona ukiandika <laughs> turarue confirm kama imetoka kwa nyama <laughs> ama imetoka kwa priest kwa, kwa priest yeah. turarue tuweke kando eh now entering now 2023 yeah. with the right mindset mm. how mm. important mm. is it One of the things I have realized is uh, uh, everything has to begin somewhere. I realized that one of the greatest people, uh, or rather one of the greatest uh, inventions even in the world, has to begin from an initial point. Take a case ya kujiuliza, where did man come from? Our beginning is right from the sovereign idea of God. That's one, before man akreatiwa God anasema let us make man in our own image, yaani kulikuwa na conversation hiyo. Conversation ina bring out an idea that 2023 itaanza na kitu tu ndogo yenye imeinstoliwa ndani yako. Mimi nakwambia saa hii ukipray, kuna vitu God anakushow. Labda unataka kutesa Dubai ah, Bwana Yesu asifiwe. Labda unataka kutesa Dubai, but haujui ni nini God amepanga hii time. Mm. Maybe anaongea juu ya New York, maybe anaongea juu ya vitu zingine. So in this case nasema ukisikia hiyo whisper ndogo yenye God anasema, juu najua hii mwaka kuna wasa wamesema 2023 lazima nianze busy. Mm. Kuna wasa wamesema 2023 lazima ni mimi nita kwanza najua walevi wengi sana. 31st Januari so mimi nimekunywa ya mwisho. <coughs> hii ni unajua, kuna vitu wase wanasema na ukirealize hii kitu inaanza na such an idea. So mi nimefeel one of the tips begin somewhere. Najua tuko na prophetic words na najua eh, Miriam labda ameambiwa kaa mingi mhm. eh, labda you know you are called to nations alafu ukaenda Uganda, alafu najua bado feel kaa hii kitu imekuwa fulfill juu yako, labda ilikuwa Australia <laughs> begin eh, somewhere eh, nimefeel kuna some sort of a, over expectancy mm. yenye you come mm. na you fanya wasi lose hope so word come but unataka ikuwe accelerated by March, unataka kuona results. Nataka kushow hivi mm. God will cause you to begin somewhere. Mm. Number two, first things first. Mm -hmm. eh, kila kitu utaanza mali na lead to another. Mm -hmm. Unajua? Mm -hmm. So yes, najua una, umeambu, God amesema maybe utabai gari lakini hajakushow njia, na nime notice God you speak na headlines but you hide process Yo. Anakwambia Canaan ni ile but hajaongea juu ya wilderness mm. <laughs> so point ni clearly unaenda Canaan, lakini ukienda tu ukiangalia Canaan peke yake, ukiona wilderness inaweza kusikia, unaanza kusema man I wish ningekula watermelon za Egypt. Kwa nini? Juu God akibonga na headlines, unadhani ni kata kufikisha mali anakupeleka. But hiyo ndio hiyo ndio kitu anadu. So first things first. Allow God aweke nini priority size. Kama sahii labda uko pale unaomba Mungu akupatie mchumba. Bwana Yesu asifiwe. <laughs> Wacha akutengeneze kwanza, ndio usifukuze <laughs> usifukuze mchumba. Bwana Yesu asifiwe. So kuna vitu labda God anakufanyia <laughs> kwanza. Najua umeambiwa 2023 is year. Najua jana vitu mingi zilimassage hat zetu, lakini unafaa kujua ni first things first. Mm-hmm. Jua kuna mchumba unakaa by the way una karakta ya kupendwa. Bwana mm. Yesu asifiwe. <laughs> Eh, eh, so first things first. Hizo ndo point za kwanza mbili <laughs> naweza sema. Nimekutarget sana kwa hii conversation. Ile kunyamaza. <laughs> Nimekuleta hiyo WhatsApp. Ile kunyamaza amenyamaza kwa hivi. Karibu atupeleke break ya ngoma. Yaani The, the other bit is this eh? Yes. Eh, kuna aspect ya the government of God yeah. na hii kitu nataka kuibring out clearly. Hakuna siku God ata work outside his will. Trust you me. Mm -hmm. God anakupenda sana but atapiga kila kitu aligning kwa wili yake. That's why the place awezi kuwa juu sahii najua naongelesha wase wengi sana ni nje ya wili ya God. 2023 huwezi kuenjea will ya God. Hiyo ndo tunaita God's government. Hakuna exactly. authority, hakuna rulership, hakuna dominion unaweza get nje ya will ya God. Mm. Shida siyo your job, ni what is the will of God. Shida si hizo ndo unatafuta, ni what is the will of God. Shida si kuenda hiyo place unataka kuenda. Mm. Point ni what is the will of God. Mm. Shida si huyo msee amekuconfuse. Shida here is what is the will of God. Unajua? So hii kitu tunaitanga government ya God. Mm. Na mucheka. Mm -hmm. Msee aliuliza Eh, kwa, Psalms waliuliza what is man that thou is mindful of, hiyo ni Psalms 8 yes, yes. Alafu ukirudi Genesis anakwambia man is the image na likeness So hapo ndo nilishtuka, what do you mean? Kwa hizi vitu ni tofauti. Kumbe image ndo mali government iko, mm. likeness ni appearances Imagine, let us make money in our own image. Si utembea kwa hii dunia tukikaakaa God, shida tuko na government yake. Juu usipomrepresent, mm. wewe ni useless. Acha nikusho, God asipo work na wewe na ile purpose alikuunda, mm. nikaa kuweka TV kwa choo. Imagine. Nani ana watch? Imagine, nani ana watch TV kwa choo? No wonder wase watoki huko haraka. Unajua, things like those. so some of us na feel you are the right gadgets. Mm. You are the right creation in the wrong places. Kwa nini hausikizi will ya God? Mm. By the way, realize nini? Kuna voice zenye zikusumbua wazee kwa dunia. Mm -hmm. Number one ni the voice of the devil. Wazee mhm. wameisikiza. Si unakumbuka Eve? Mm -hmm. Hautakufa. Kula hiyo matunda. <laughs> Bwana Yesu asifiwe. Hiyo inaitwa voice of the devil. devil. Number two, kuna voice of people. Mm -hmm. Kuna msewezi do anything until wazee waseme eh, kazi yako ni mabeshte, Nix anafikiriaje, nani ana dunini mm. ah, ah, producer anasema nini huko nikiendelea kuongea <laughs> unajua uko na a lot of voices. kasa hiyo unaweza ni get kabisa. Kuna voice number three 3 mm. ndio ni nne peke yake mm. ni the voice of self. mm-hmm. Ah, ni wale wase wojidanganya, unajua wojichocha beyond mimi ule mzee, unajua umehata, lakini unajichocha, lakini ile voice inamata eh, ni voice ya God juu hapo ndo kuna government mm. na kuna will mm hizo tips umebunga story ya will nikakumbuka kuna time yenyewe you cannot go outside the will of god eh. kuna time sijui kwa kuna kuna, kuna job nilikuwa natafuta Allah eh, wewe acha nikutilie story nipige wacha nimepata hii job, niko na connection hadi huyo huyo mkubwa ni mtu najua, unajua hey. ile connection kuna hii ni yangu hii ni yangu. Mungu penye alikuwa alikuwa na smile tu, I'm sure anasema this is not my will, unaenda wapi? Sasa inasema cast is a man who puts his trust in men. but that was that was me actually. Mungu alikuwa ananiambia unaishia wapi sasa eh. wewe? Unaishia wapi? Kaa hapa, mimi nataka ukaa hapa. Nilikaa tu. Yes, wewe unajua uko na hizo connections hadi yaani unapigiana simu na mdosi. Niache hiyo. Eh, okay, sawa. Acha ndio nikwambie God akitaka wili yake iende, hey. <laughs> Eh. anaweza frustrate plan zako. Eh, hey, nilikuwa submit. Juu nimechoka kuna kitu <laughs> mm, binadamu mm, wanashindwa mm. kudu. Ni kusubmit to the will of God. Juu you challenge thinking yako. You challenge culture, you challenge vile wase wao vitu. Unajua? Kama wewe sasa wewe jiulize tu. Mm-hmm. Moses analidwa si mm-hmm. kwa maji. Wewe jiulize. Mm <laughs> ina challenge Logical, thinking ya. no, no. Yeah. It doesn't make sense. Hebu imagine it labda doesn't... kama Moses aliwahi hata kwa swimo akadrown. Wewe think, think about it. Inaweza kuwa kitu hard sana kuimagine hii kitu hapa kuna njia. Mm-hmm. But nasikia anasemanga yes. my ways are not your ways. Kwanza hapo hiyo kwa ngori. Mm Ningewapea story ya vile nilipata wife lakini wacha niachie hiyo kwanza. Nakwambia will ya God ni ngori sana. Tukutafute Valentine's ama? Allah. <laughs> na tukienda story ya wife sasa. utamleta. <laughs> So umesema will of God and the voice of God. Voice It of is God. important to enter 2023 with that in mind. Totally. usijipush. Kabisa. Usipush agenda zako. Mimi nakwambia God apush Na hiyo process umesema nakupea headline hivi mm. and there's a process to it. Imagine hiyo process hapo ndo inatushindanga, alafu especially this generation, sisi kwanza, sisi tunataka vitu very fast, very fast, twende tukiendanga. Process ni nani? A microwave. ai uh, eh. process is who for what for why eh? <laughs> But then kuna mzee yes. is only a fraudster or a magician mm. who wants results without process. Mm -hmm. Hapo ndo nikajua siwezi kuwa mchawi <laughs> wacha nikapitie mpaka mm. niingie. How do you end your process? Wacha nikushow mm. hapa ndo mali patience you testiwa mm nilirealize God hana shida kukupea kitu, ana shida kukupea kitu before ikuwe machua ama before wewe ukuwe machua, machua. Mm. na nimerealize sometimes sisi hatuko machua kuhandle particular things mm. a good example naweza tumia mimi mm. mi najua mu prayer wase wanapona na ninajua kuna ka gift ka develop but kuna kitu nilianza kurealize mm. kuna levels nimewahi taka kuingia God amekataa kunipea mm. na si ati mimi siombi si atisipendi watu. God anasema hii nikikupea saa hizi takuwa na kuharibu. Kuna vitu ni noma, wacha nitumie heavenly. Mm. Heavenly saa hii alionja juo, sasa amejua juo ni tamu sasa yeye aelewi that hawezi kunywa juo chupa mzima <laughs> na hiyo ndo shida ya wasee wengine. Kuna eh. vitu uliachiliwa kado mhm. ukaonja 10k, mhm. noma sana. Mm. Mahashtag atukuwezi by the way mm. hata utugotei kwa street mm. unajua ni juu hiki tu kidogo so kuenjua process hapa inakonga god anataka kubuild patience umejua hii patience do you grow unajua ina bring endurance hii endurance ndo inakumakingi perfect mm. lacking in nothing mm. so god anataka kupatia msee mwenye hataki hiyo kitu kitu Mm -hmm. Umenotice watu wengi God ana bless na magari fiti, ni hata wasiwataki gari. Kwa nini? Ashawabonda to a point yenye you make sense anymore. That's why ana maringo akupei lift na attitude. Msema wa kupea lift ukashika, ukasikia kushuka katikati ya barabara <laughs> jo vile anasema by then msikae msikalie hizo vitu za huko nyuma sana. <laughs> Sasa usikalie sana. May the Lord help you. <laughs> patience. Hiyo ndo kitu mm. God anataka kubuild juu tusipoweza kungojea vitu God anataka kutupea mm. itakuwa hard sana. Mm. I mm. know you're share more. more Time Inspiration Vibe. But how can guys reach you? I'm, I'm sure they've been blessed. They want to maybe to interact with you more and more, wakuulize maswali nyingi. Hii process ya kungojea hapa chini si fiti. yeah. Mtu anataka kuuliza wanakupata aje? <laughs> By then naona hapa social media handles eh. ndo zinaweza. Eh, Facebook, Insta <laughs> mpaka TikTok zote ni Jimmy Kidavasi. <laughs> By the way, mi si yule msee ati deadly ama sijui Miriam amejiandikaje kwa, kwa handle zake majina gani wanapeana. mi ni Jimmy Kidavasi, eh. si yule pasta mzii mm. ama ule boys wa mtaa <laughs> Jimmy Kidavasi, all uh, mm. social media handles uko na get. All right guys, yeah. head over to his socials. Um, DM, slide kwa hizo DM ulize maswali. Yeah. Ah, kwanga na majibu That is gonna work with you. especially if you are a young person, mm. you have passion for young people. Totally. Kabisa roho yake yote ni kama amebeba all the young people. Wow. And he's a, uh, the pastor of Vault Teenagers. Yes. Yeah, Vault Teenagers. Just to show your just show your part about. Oh, by the way, yes. uh, mimi natoka Life Church mm-hmm. International mm. Limuru. Um, mzito um, wangu pale our father in the faith ni Pastor Tim Mwangi so mimi ni pastor in charge of ministries and I'm also the pastor of the Volt Teens Church so hiyo ndo kazi mufanya pale muwak na matini uh, cause na believe uh, kama Devo aliattack generation huko ndo tunaingia ku raise my warriors mm -hmm. wenye wata counter move yake hiyo mm -hmm. ndo kumaandiko na passion na hiyo side wanasemanga eh kwanza ni kusikia ukisema yeah. Devo akirusha pia si tunarusha, ah, akipiga kambi pia si tunapiga kambi, akihesabu okay, tunahesabu. Oh, sorry, wakirusha tunarusha. <laughs> All right, Pastor Jim is going to come back to share the word with us, so mm -hmm. don't go anywhere. Mm -hmm. Next, the president going to play one song for inspiration vibe, of course across all social media platform. Jimmy Kidavasi, head over there, slide to his DM. Twende kazi.